没毛病，干就完了。奥利给！哈！Hello，Hello。 Hello，Hello，妹妹，不理我了呀？

going to be safe. 你别笑。 Hmm? <laughs> what the fuck was... If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, say meow. <laughs> 他俩分打的，没搞。